mara nyingine tena, karibu mtazamaji wa The Hill TV Tanzania katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adamu Hussein, lakini tutazame mambo yanayotokea huko Ulaya. Uturuki ina wasiwasi juu ya usalama wa Ulaya, inasema kwamba ni wazi haufanyi kazi katika kiwango kinachotarajiwa. Zaidi endelea kuwa nami nikufahamishe juu ya haya. Muundo wa usalama wa Ulaya ni wazi haufanyi kazi katika viwango vinavyotarajiwa. Hii ni kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Uturuki ambaye ameeleza akizungumza katika ufunguzi wa jukwaa la usalama la Istanbul siku ya Jumanne. Mevlut Cavusoglu amesema ni wazi kwamba muundo wa usalama wa Ulaya haufanyi kazi katika kiwango ambacho sisi Uturuki tungetaka. Kwa bahati mbaya, baadhi huwa havifanyi kazi amesema Cavusoglu. Amebainisha kwamba si akili au jambo la kimantiki kufikiria muundo mpya wa usalama wakati wa vita vya Ukraine vikiendelea, Cavusoglu amesema zaidi kwamba mchango wa Uturuki katika usalama wa kuvuka Atlantic ambayo iko mstari wa mbele kwa washirika wakuu na muhimu wa kimkakati wa NATO ni muhimu sana kwa wakati huu. Mkutano wa usalama wa Istanbul ambao unafanyika Mei mbili hadi Mei tatu unashughulikia vitisho vya usalama vya kikanda na vya kimataifa na suluhisho kulingana na kurugenzi ya mawasiliano ya Uturuki. Jukwaa hilo la kimataifa linatarajiwa kujumuisha takribani wazungumzaji sabini wa ndani na nje ya nchi wakiwemo wanasiasa, watunga sera, wasomi, wataalamu, waandishi wa habari na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, akikumbusha kwamba asilimia sitini ya migogoro na migogoro ya kimataifa inaonekana karibu na Uturuki soglu amesema usalama ni dhana inayovuka tofauti kama vile usalama mkali au usalama laini na inahitaji kushughulikiwa kwa kina. Hata hivyo, wakati huu ni wakati ambapo mataifa ya Ulaya yanakuwa na tofauti kwa kiasi fulani. Uturuki mara kadhaa imekuwa ikielezea wasiwasi wake katika umoja huu wa Ulaya, hasa wanapotazama vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Ni wazi nchi za Ulaya zimeshindwa kutatua mzozo wa Ukraine, na hii inaonyesha kwamba Urusi ingeamua kufanya mashambulizi katika nchi za Ulaya, ni wazi ingefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwani kama ambavyo inaeleza Uturuki, usalama wa mataifa hayo umekuwa ni mdogo mno na hata silaha wanazotuma huko nchini Ukraine. Imeelezwa katika taarifa ya wiki iliyopita kwamba zimekuwa ni silaha dhaifu mno, na hata baadhi ya ndege ambazo zinakosa propela za kurukia. Ni wazi Ukraine sasa ina kazi nyingine ya ziada katika kuzihakikishia ndege hizo zisizokuwa na rubani zinafanya kazi. kovu soglu ameorodhesha njia tatu za kuhakikisha usalama katika hali ya wakati huu. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Uturuki amesema mojawapo ni kuweka nchi ya mtu imara na kustahamili mambo yake yote. Anasema wakati vikosi thabiti vya usalama na jamii thabiti vinapokutana pamoja na usimamizi mzuri, mafanikio huja pamoja. Ndiyo maana sisi Uturuki tumekubali sekta ya ulinzi kama mojawapo ya maeneo ya kipaumbele, aliongeza. Amesema kwamba Uturuki daima inasimama na washirika wake, ambapo kovusoglu amesema washirika wengine wamemkatisha tamaa Uturuki. Ninaona aibu sana kuhisi haja ya kuwaita washirika wasiwekeane vikwazo, amesema. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema pengine Uturuki kutokana na kuwa karibu mno na Urusi hasa kwenye nyanja za diplomasia, ndiyo maana anaielezea ama anazieleza nchi za Ulaya kwamba zimekosa aibu kuwa wanawaita washirika na wanawekea vikwazo kama ilivyowekewa vikwazo nchi ya Urusi. Hata hivyo, Urusi ambayo imewekewa vikwazo na nchi za Magharibi, moja kati ya nchi ambazo zilikuwa na kipaumbele juu ya kutowekewa kwa vikwazo ni pamoja na Uturuki, lakini kutokana na kile kinachosemwa na Waswahili, kidole kimoja hakivunji chawa, ndicho kilichoikuta Urusi ambayo imewekewa vikwazo kedekede na nchi za Umoja wa Ulaya, na hili pia linawafanya Waturuki wahisi kwamba watu wa Ulaya wameshindwa kutatua vita isipokuwa wametengeneza mazingira ya kusababisha umasikini na kuyumba kwa uchumi kwa mataifa hayo. Cavusoglu alibainisha zaidi kuwa njia ya pili ya kuhakikisha usalama ni kuwa mada na kipengele cha ziada cha usalama wa pamoja kinakuwa muhimu mno katika Ulaya. Hili ndilo jambo muhimu ambalo Cavusoglu amelieleza katika mkutano huo, akimaanisha kwamba wakati huu Usalama ni jambo muhimu katika ukanda wa Ulaya na hapa pia akigusa maeneo ya Ulaya Mashariki ambapo kuna nchi ya Urusi pamoja na Ukraine, lakini pia akitazama jinsi baadhi ya nchi kama ambavyo zinakuwa katika upande mmoja wa mzozo huo wa Urusi na Ukraine. Kadhalika amesema ugaidi ni moja ya vitisho viwili vikuu kwa NATO na washirika wote lazima waungane katika vita dhidi ya janga hili, alisema akisisitiza kwamba Uturuki ni nchi ambayo inapambana kwa dhati na ugaidi mashinani. Hata hivyo, hili linadaiwa pia ni katika kile ambacho hata baadhi ya nchi zilipotaka kujiunga na NATO, Uturuki ilikataa kutokana na kwamba nchi hizo zinahifadhi magaidi. Moja kati ya nchi ambazo zilikuwa zikihitaji kujiunga na NATO ni pamoja na Sweden, ambapo kwa mujibu wa Uturuki ni moja kati ya nchi ambazo zilikuwa zikihifadhi magaidi. Akitoa wito kwa washirika wake wote, amesema kwamba Uturuki ndiye mshirika pekee wa kweli katika mapambano dhidi ya ugaidi. Cavusoglu pia amesisitiza kwamba shirika la kigaidi linaloua raia na askari wa nchi mshirika Uturuki haliwezi kuwa mshirika halali. Waziri huyo wa Uturuki aliendelea kusema kwamba kutambua usalama kutoka kwa mtazamo mpana na kuendeleza suluhu zenye ufanisi wa pande nyingi ni njia ya tatu ya kuhakikisha usalama, akisema kwamba Uturuki ni mamlaka yenye hekima, ukarimu, uadilifu na ushawishi ambayo hutumia nyanja zote za nguvu kwa pamoja. Cavusoglu aliahidi kudumisha msimamo wao kama mhusika mkuu wa usalama wa kimataifa kwa msimamo wa Uturuki wa kibinadamu na sera yao ya kigeni ya ujasiriamali ambayo inajibu ukweli mtupu kama alivyokuwa anaeleza. Hata hivyo, Cavusoglu ambaye kwa kiasi kikubwa inaonekana kile alichokieleza kinaakisi mazingira ya sasa katika Umoja wa Ulaya, amesema ili mafanikio hasa katika masuala ya kiusalama yawepo katika ukanda wa Ulaya, ni wazi ushirikiano wa mataifa hayo unapaswa kuwa kipaumbele, na wakati huu nchi hizo hazipaswi kuwa na utofauti. Wakati huu nchi hizo za Ulaya zinapaswa kutafuta njia ya kuweza kutatua migogoro iliyopo wakati huu, migogoro ambayo kovusoglu anaielezea ni migogoro ambayo kwanza ni ile ya ndani ya nchi, hasa maandamano yanayotokea katika baadhi ya nchi. Kwa mfano, baada ya Mei Mosi, baadhi ya nchi kama vile Ufaransa, lakini pia pamoja na Ujerumani zilijikuta raia wake wakiingia katika mgogoro ama katika maandamano kwa kile kinachotajwa ni hali ya ugumu wa maisha uliopo katika nchi hizo, na wengi wakidai kwamba pengine ni kutokana na fedha nyingi zilizotoka katika mataifa hayo kupelekwa katika nchi ya Ukraine. Mtazamaji wa The Hill TV Tanzania, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa wakati huu. Zaidi usisahau kulike, usisahau comment, lakini pia kusubscribe channel hii upate taarifa hizi kwa kina. Naitwa Adam Hussein.